taala menjadi orang-orang yang tak tahu diri menjadi orang-orang yang istilahnya melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin dan juga dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai lupa untuk bersyukur hari ini, esok, ya kan, lusa dan seterusnya. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa sebab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak dapat kita jumlah kita tidak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita. Allahu akbar. Nah, di sini guys ada requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Oke, okay, di sini kemarin kita sudah mereaction ya kan dari TV Kuala Kangsar TV logat logat perak macam tu ya kan ha logat Kuala Kangsar lah dia cakap macam tu dan di sini ada request lagi guys ya dengan orang yang sama yaitu apa yang menarik dekat Kuala Kangsar betul lah guys ya apa yang menarik di sana ya. Nah, di sini dari ML Studios guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Nah, langsung saja linknya ada di deskripsi ya. Subscribe dan juga tonton video-video eh, mereka ya guys ya, ML Studios. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Apakah itu Kuala Kangsa? Kalau orang luar kata Kuala Kangsar mesti dia tahu Kuala Kangsar ni bandar diraja. Tempat kat oh. mana ada istana raja. Oh, Kuala Kangsar dia istananya tu dia dekat betul-betul Bukit Candan. Kalau kau mau pergi kat uh, Kuala Kangsar nak pergi lepak ke, kau kena pergi Bukit Candan. Kat situ ada istana Iskandariah. Sebelahnya oh. tu ada oh. istana lama. Ha, kalau kita selalu kat situ orang jogging ha, dekat sana tu orang jogging orang, orang kata orang perak kalau orang Kuala tu tahu lah jogging je kat situ main skipping dekat belah lembah ha, itu menariknya Kuala Kangsor ni lah sebab dia kat situ makan pun sedap orang kata khusus makanan khususnya laksa Kuala ha, wow. dia sebab laksa tu laksa berah tak silap saya ha, dia lain sikit lah rasanya macam laksa tepung kita makan jadi itulah antara menariknya Kuala dia nama dia bandar dia raja kat situ memang raja selalu datang jadi memang oh. sesak lah bila kat situ orang akan turun semua berkumpul orang besar semua berkumpul dekat uh, masjid Ubudiah untuk buat solat lepas tu pergi ke istana ha. Ah. itu yang menarik lah Kuala Kangsar selain pada Sungai Perak Sungai Perak botel pada Sungai Perak selain tu juga dekat uh, dekat Perak ah, Perak pula dekat Kuala Kangsar ni pokok pertama pokok getah pertama adalah ditanam di Kuala Kangsar jadi kalau kau oh. nak datang dekat Kuala Kangsar ada satu kedai tu, kedai pokok getah. Viral dulu. Ha, memang kau makan kat situ ibarat kau makan dalam ladang getah. Try lah nyamuk semua ada. Tapi memang viral lah memang padu lah. Kau try lah. Kuala Kangsar ni dia lorak macam Perak. Dia macam Perak. Lorak dia memang Perak pula dekat situ. Tapi apa beza lorak Kuala dengan lorak Botol? Ah, ha, itu itu yang menarik. Kuala ni bunyi dia lembut sikit tau. Macam teman lah. Nika, aa, ah, apa lagi? Sungai, lembut je. Macam orang botol cakap macam nak gaduh. Sungai, kan? sungai. Kamu, kau panggil ada hari tu ada seorang makcik ni panggil saya nak pergi makan kedai dekat parit belah parit dia panggil sana weh sini makan sini ha, memang panggil nak gaduh itu perbezaan lah ah. orang botol ni bunyinya kasar cakapnya kasar tapi hatinya baik orangnya ha, orang perak macam tu cakap kasar dia baik orangnya Ha, itu perbezaan lah antara lorat bottom dengan lorat Kuala Kangsar. Dia memang ke situ. Bunyi dia Kuala ah. lebih pada I, bottom lebih pada A. Ah. Sungai, sungai. Cabai, cabar. Ha. Jauh Kuala ke Botol 78 something ke 80 macam tu lah oh, Agak jauh tapi eh. walaupun jaraknya jauh Hati tetap sama Loratnya tetap sama sebab dia disambungkan oleh Sungai Perak <laughs> Kalau kita perasan cerita hantu kat limah ah, ke cerita apa lagi kita berkenaan dengan Mamat Khalid lah. Ah ha, Ustaz Belca kan. Lima banyak kalau kita perasan, demo banyak pakai lorat Kuala Kangsar kalau kita perasan. Sebab apa? Oh. Sebab lorat Kuala Kangsar ni dia bunyi dia tu tak tekan sangat tak tekan tak susah sangat orang nak faham ah ha, macam botol ni dia bahasa lama dia tu banyak lagi kat Kuala Kangsar ni dia lebih pada dah jadi bandar jadi lorat dia tu agak lembut je jadi kalau kita tengok dalam filem Mamat Khalid memang dia menggunakan lorat Kuala Kangsar untuk attract orang sebab bunyi pun lembut kita dengar pun suka Kuala Kangsar ni kalau kalau orang luar datang Kuala Kangsar insyaAllah jangan risau orang Kuala Kangsar ni semuanya baik-baik orangnya ha, orangnya orang Kepua pun lembut-lembut je jangan takut datang je Kuala Kangsar ha, jangan lupa singgah di istana singgahlah di tempat-tempat yang menarik contoh Sungai Perak ke mana-mana sebab bila koma dah datang confirm koma jatuh cinta oh iya yeah. Oke okay guys, itu video pertama kita yaitu hal yang menarik di Kuala Kangsar. Yang pertama adalah logatnya, terus yang kedua adalah tempat-tempatnya yang banyak dikunjungi oleh raja-raja. Memang selalu ada raja-raja di situ seperti itu karena ada istana raja, istana lama dan juga istana baru. Dan yang ketiga kayaknya itu orangnya baik-baik, ramah-ramah, tapi memang ada yang buta sama yang apa satu lagi itu tadi. Ah, yang buta ini memang macam eh, kasar sedikit tapi hati dia baik kan. Nah kalau yang di perkotaan ataupun di bandar sikit tu apa dia cakap tadi kan? Ah lupa saya guys. Kejap guys ya. Bota, bota. Ah inilah. Ah, Kuala ni. Kuala. Yang lembut tu adalah kuala Kuala ni lembut sikit lah Macam teman apa eh Dia cakap macam tu Jadi memang perkataan Macam dekat eh, dekat mana ya guys Saya eh, Surabaya lah Dekat Surabaya tu memang apa cakapan kasar-kasar eh, kan Kalau kita cakap Jawa Tapi hati mereka ni memang baik Jadi memang to the point dia cakap macam tu lah ha, Kalau dekat Solo ni Dia perkataan lembut ha, Bahasa Jawa dia lembut Macam tu lah Mungkin samalah ha, Jarak dia pun eh, satu jam uh, Kalau solo dekat Surabaya tu tiga jam lah sekarang macam tu kan Nah kalau kita istilahnya ah, berbicara tentang logat ataupun perkataan tu memang memang macam tu lah uh, Beza-beza setiap daerah tapi tetap sama hati mereka tu baik ha, uh, Macam tu Nah di sini guys video kedua ada logat Perak Kuala Kangsar episod satu. uh, Ni yang request ni langsung episod dua kemarin kan Nah sekarang kita nak dengar uh, logat Perak Kuala Kangsar ni episod 1 pula. eh Kuala Kangsa TV guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Linknya ada di deskripsi ya kan. Tengok video-video dia tu memanglah seronok kalau kita nak belajar bahasa ataupun nak mengenal budaya ataupun bahasa daripada Kuala Kangsa ni. Saya pun tertarik jadinya. Sebab apa? Sebab kat sana ada istana macam tu eh. Yang elok, yang cantik macam eh. Ha, jom kita tengok videonya guys. Let's go bersama dengan Yaya Kuala Kasar TV dan bersama dengan Cok Azam VNC Production. Okay. <laughs> Turu dia guys ya. Bido. Ah, dah bangkit, dah bangkit. Apa benda nak buat? Okay. Okay, subscribe ya guys, subscribe. Apa benda nak buat ni ya? Okey, hari ni bang kita hmm. adalah sikit ya nak berlabun sikit. Labun. Sebab ha. sebab nak berlabun tu. Nak kena dekat orang lah. Hmm. Bahasa-bahasa orang Kuala. Ha. Bahasa-bahasa Perak kita. Lorat okay. Ah. dengan dialek ni. Ya, lorat dengan dialek. Yes. Hmm. Tapi abang bukan cerodik sangat ya. Ya, ya betul cerodik sangat ha. tapi kita cubalah bang ya. Ha, ha. pasal itu uh, eh, hari yang kita punya bahasa. Ha. Baik ya, kita okay. cerita macam ni lah. Kita nak cerita pasal logat ni tak apa pandai juga tuan-tuan hmm. Tapi kita boleh kongsikan sedikit uh, logat Kuala Kangsor. Ya, betul. Kuala Kangsor. Sebab logat Perak ni apa yang anda tahu luar sana betul. Ya betul itulah logat uh, Perak. Ha, tapi Kuala lah kita bagi trik Kuala hmm, kan. Kuala lah. Ha, Kuala. Kecil kan kita Kuala. Ha. ha kita Sebab kalau nak cakap bahasa Perak ni terlalu banyak dialek. Betul tak Syazam? Betul, betul. Ha. betul. Berbelah emaknya. Ya, Mawar eh, beribu-ribu koma. Ha. Yang ni Kuala Kangsa, hanya beza beberapa kilometer. Hmm. Okey, dari kampung ke kampung ni, kampung ni kan. Dialek ha. dia, ah. hmm, beza. dah lain dah koma. <laughs> contohlah. Okey, abang, abang sebut kat rumah, atah. Ni atah lah, atah. Ha, atah. Atas, atah. Ha, atah. Ya, sebut apa? Atah. Nampak? Nampak. Ha, lepah. Lepah. Ah. Cua, awak tadi ke Kuala ni bah. Langsung dah terlepas. Kalau Yaya? Hmm awak tu datang ke Kuala naik bas. Oh. Nampak? Itu Nampak. itu itu beza dia. Uh, hanya beberapa kilometer je. Ah. Dialek daerah tu akan berbeza. Ah. Ya. Wow. Macam Cho lah. Kaya Cho. ya. Okey, uh, ada terpandang itu satu komen uh, pasal Cho. Cho ni macam mana nak cakap ya? Uh, dia adalah satu kata ganti nama. Ah. Ya, kalau bahasa, bahasa sekolah eh. Kata ganti nama ni macam Cho ni banyak digunakan dalam keluarga sebenarnya. Hmm abang co, kak co, mak co, macam itulah kan. Mak teh, mak alang, apa semua itu. Uh, ah, co ni. Tapi co digunakan orang Kuala dalam perbualan ni, dia lebih pada bila seseorang tu dah selesa dengan contoh sahabat. Hmm. Okey, saya dengan uh, videographer Kuala Kasar TV. Sahabat, ya, kita dah memang karit, hmm. kita dah memang biasa. Dah biasa, dah selesa. Uh, laki hmm. sama laki, kita akan panggil dia co. co. Walaupun kita tahu nama dia tu. Ha, ataupun kita nak berlapik tegur orang yang tak kenal, kat luar kan macam ha. nak panggil orang tu bro bro lah bro cok ni bro, bro ha, eh, bro. Ha, cok ha, tu. Ha. tu orang kuala cok cok cok cok apa adik ke kan adik ha, ke apa ke kan eh cok orang kata nak tahu namanya tak tahu pula ha. kan panggil abang. Tak tahu kita umur dia berapa, tak tahu kan. Tahu dia adik pada kita ke kan. Jadi Benda? Cho tu memang okay. sesuai lah untuk lelaki. Ah, ah, dan saat ada setengah okay. tu orang bagi uh, Yo. Kan? Ah, ah, yo. yo. Ah. Tapi Cho ni bila ya, be, nak, korang nak bezakan Cho dengan Yo ni, hmm. Cho ni lebih mesra lah. Ha, setelah ah, mesra. Okay. Ha, ah, selalu kita akan guna Cho. Macam kita panggil sahabat uh, cowok sahabat kita pun panggil kita cowok ha, macam hmm, ha, tu, macam uh, tu. dan lagi satu yang dalam keluarga dia lah uh, kak cowok apa semua abang cowok macam tu lah ha, uh, tempat kita panggil cowok mesra itulah hebatnya orang Kuala ya ya Allah ya, datang dengan abangnya cantik bahasa-bahasa dia uh, orang ya wow. uh yang penting anda anda semua yang kat luar sana lorak ni ya, ya. Salah satu warisan pusaka. Benar. betul. betul. betul. betul. Okey, uh, diwariskan kita se- sebidang tanah yang begitu luas, kita perlukan modal. Betul? Betul. Untuk teruskan pusaka tersebut. Uh, mewarisi. Kita mewarisi, kita nak uh, ada tanah, waris tanah pada kita. Hmm. Kita kenakan modal. Kita ada rumah banglo waris pada kita. Kita ada modal juga nak bersih. Lah. Ini salah satu warisan pusaka kita yang tak perlukan modal, Betul. Hanya Betul. ingat saja. Dah amalkan. Kembangkan. Ha, jagalah kita punya lorat kan. Macam okey ya apa cerita apa komu tak koma. tahu pula. Ah, ha, koma. koma. Koma ha. Hmm. tu kan kalau bahasa orang uh, Kuala lah kan. Mm-hmm. Uh, tak kisah ada ada orang mana pun tetap guna bahasa koma. Ha. Koma tu maksudnya kalau bagi kami bagi kita ya. Kamu. Ha, koma. Itu koma hidup ke nak pergi ke koma? Ha. Ya. Ha. Betul betul. Hidup ke berkenan ha. kita kan. Ha. Oh, koma okay. tu maksudnya awak bahasa uh, Uh, katanya ya awak ah uh, maksudnya awak ah uh, macam itulah hmm. koma kuma, kema. kema. Oh. Ha, mengkoma. Ah. Ha, itu semua tu. Lepas tu ada orang kita macam saya cakap tadi kita nak claim tentang uh, lorak ni kita tak boleh nak claim. Hmm. Ini lah lorak perak tak? Kita tak boleh nak claim. Hmm. Ada yang mungkin orang lain luar pada Kuala Kangsar dia cakap ni, ni sebenarnya lorak, lorak perak. So kita pun tidak begitu arif. Hmm. <laughs> betul, tapi betul, ada tahu sikit-sikit lah. Lepas tu selalu orang kata ni macam salah satu komen yang dapat PM ni dia kata Kuala Kangsar ni lembut je bahasa. Dia sebenarnya ikut situasi. Ah ha, tapi memang Kuala Kangsar ni lembut. Contohlah saya punya mak saudara yang lingkungan 80-an masih lagi ada hari ini. Selalu kalau kita tengok ada marah-marah anak-anak anak-anak kecil ya kan mm-hmm. macam rumah abang tu datang. mm Dia ku, dia kepok bunga tu. Mm. Bunga-bunga orang tentu kita kan kena ada bunga kat rumah ke mana? Pulang ke? Ha. Apa dia kutip bunga tu? Kata dia ha, memang lembut dia ikut situasi. Nah, tapi kalau geng-geng uh, ah, anjang kita ha, yang minum kopi kat kedai tu, oh kereta ni hai sikit dia tapi dia punya berapi dia eh macam ha. Ah. gaduh pun ada. Ha. Benda terdentang. eh. Ha. Ha. Betul, betul betul betul Ha. Oh. kalau kita keluar zaman dulu ya. Mm-hmm. Orang oh, tutur kita. Datang weh, datang weh. Ha, ha. nampak? Ha, nampak. Ha. Kelembutan. Oh, datang, orang kata datang, dalam Lenggok dia tu nyok sokok lah lembut. Ha. Ha. Ha. Betul betul betul. Jadi kalau koma ada macam apa benda teknik-teknik nak kenal hmm. orang Kuala punya lorat ke apa semua komen komen lah ataupun komen tanya kat awak ke tanya kat Yaya ke kan hmm. hmm, hmm. bawah tu kita akan baca ah, ah okey okay. banyak sebenarnya ni ini orang tanya macam-macam ni apa nama ni uh, ah, pernah dengar apa apa cekik ha apa cekik tu apa apa cekik tu macam apa pasal hmm. apa pasal apa ah, bakal ha, apa cekik ha, apa cekik sama cekik lah sama dia kata sebabnya perbezaan kilometer. Hang kita pergi kampung ni kan lain pula cakap ah. Tapi yang uniknya semua boleh faham. Ya, yeah, no. Ha, semua melainkan kita faham. keluar daerah yang agak jauh sikit. Aha. Macam daerah tu okey tapi persempadanan. Hmm. Okey kalau Kansa sempadan dengan Lenggung. Ah ha, bila masuk sempadan dia agak kacau sikit. Ha, ah, sebab okay. situ uh, gabungan lorat itu makin besar. Ah, Dia ada campur macam lenggung ni ada campur petani sikit. Ah, campur petani. Ha, orang kata timur-timur sikit hmm. kan. Dia punya utara pun ada sikit. Ah, tapi Kuala kalau kampung, -kampung cukup kalau kampung yang jenis cakap berenjut tu. Pak Sara ya ada orang lenggung. Ada? Ha, ada dia kalau cakap dengan dia kan. Mika ni ya. Ha, kan, gitu kan, dia cakap kan. kata, oh, kita dah lain dah ni. Oh, petani ni punya ni ha, kan. Ha, betul betul. Uh, dialek dia. Jadi uh, bila kita dah masuk ke sana kan bang kan. Ni kita akan jadi macam Oh, lain lah bahasanya tu. Tak sama dengan bahasa Kuala. Ha, hmm. tu yang, yang tu yang Cok Azam Khabar tak boleh nak claim bahasa. Ha. ha. Dialek tak boleh nak claim. Ha, ha. macam tu sebab okay. akan akan berlainan. Ha, bukan berlainan sikit tapi banyak. Ha. Okay, bang. Ha. Sebab Perak ni kaya dengan bahasa. Dia boleh buat bahasa utara, bahasa apa nama tu bang? timur kan macam uh, petani belah sana belah lengkong sana kan dia dah hmm. ke sana ke sana dah kan betul, dia cakap cakap belah belah kelantan ha. sana dia dah cakap dialek gitu dah dia dah campur utara ha. campur timur campur tengah macam-macam ah, macam-macam ha. lah itu bahasa gitu jadi kalau kamu nak belajar memang eh bang ya abang dah geram ni ah abang dah geram ni ya nanti kan episod kedua Eh, hey, Azan nak kena dah selesai ke? Pun dia, eh, ada tak? Kita okay, jumpa lagi Komen. episode kedua, okey? Komen dah selesai. Bye-bye. Bye. Okay. Bye. Bye. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kita belajar pasal koala kangsar dan ah keren sih istilahnya satu kilo aja dia udah beda bahasanya gitu guys ada komik, ya eh, kan? Aduh, memang agak susah sih saya agak susah untuk mengingat bahasa-bahasanya tadi yang disebutkan karena memang macam pelik <laughs> Tapi itulah kekayaan bahasa maupun di di Malaysia ataupun di Indonesia itu banyak banget guys kalau kita ke suatu tempat ya kan pasti bahasanya bahasa daerahnya itu beda-beda guys ya. Tapi hampir kalau di Indonesia sih kalau kalau setahu saya ya, kalau setahu saya saya masih di area-area Jawa kayak gini itu rata-rata hampir sama ya kan hampir sama kalau Jawa Tengah Jawa Timur nah itu hampir sama kalau Jawa Barat nanti pakainya bahasa Sunda kumaha damang etanaon ya kan nah di situ beda-beda lagi guys ya Jawa tapi bahasanya bahasa Sunda Nah, di situ keistimewaannya. Nanti kalau istilahnya ke Jakarta, ya kan itu beda lagi nah kalau kita ke Jawa Tengah itu Jawa Tengah itu halus terus Jawa Timur itu lumayan ya istilahnya bisa boleh dikatakan kalau di Jawa itu agak kasar ya karena istilahnya ya kayak istilahnya orang-orang Surabayanan nah itu kalau ngomong memang kayak gitu jadi memang mereka itu lebih kepada to the point tapi hatinya baik macam itulah guys ya beda halnya sama kalau istilahnya di daerah lagi nah di daerah lagi ini susah kita untuk paham tapi intinya adalah mereka kalau di perkampungan ya kan rata-rata semuanya itu berhati baik guys ya kalau ada pendatang ada tamu pasti disambut dengan baik macam itu oke itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request video kali ini saya jadi jadi medok gini ya guys ya <laughs> ya itulah ciri khas ataupun biasa orang Jawa mengatakan kalau di Solo itu biasanya ya kayak gitu. Kalau kita ngomong itu medok seperti itu guys. Jadi kalau apa ya kalau kita istilahnya ngomong sama orang-orang Jawa tapi kalau istilahnya kita bukan orang Jawa terus kita medok itu agak-agak aneh gitu tapi kalau istilahnya kita orang Jawa jadi kalau kita ngomong itu udah kayak biasa aja gitu <laughs> Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Ya semoga menambah wawasan kita semua Termasuk saya istilahnya apa ya Belajar tentang Kuala Kangsar Dan ada istilahnya tempat-tempat ataupun keunikan sendiri Daripada setiap daerah yang ada di Malaysia maupun di Indonesia Oke okay, itu saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pemimpin untuk Jandri.